acaba brut M'informen que el sol ja surt Semblant a un ensurt 24 hours entenc caput Seguint les esses de la serp marcades al sol sec M'asseca la cadira, intueixo la direcció dels trets El panorama distret So many clowns in the forest Lights coming from a hat straight to your head So be honest, jo però més rare que baby Huey Maybe sense límits el backseat pintant-me switches Sobre el mobile phone, avisos de no sé on tot al nord no t'esperis, so on and on and on Strictly union, bacon, onion, let me be wrong Nobody can stop exploding l'origen Afecta el poison i em flaquegen les cames Demano ajuda als lames, a la meu mare xala D'aquí per allà amb la capa com volent ser un altre Se m'escapa la posició que ocupo en el mapa No Va marcar des de cadella, estava dintre d'una finca amb cinc camells, s'encarrega del precinte i dels segells. Només entrar al recinte es fot pelades del farcell, anomalies del cervell, contrasta el tol i l'os de pell. Amb una creu al mèrit més i alè de moscatell, quan l'escalfa es queixa del turmell, però el míster confia en ell. Com a preludi del rampell, sent dintre del cap el cascabell, flota amb antirrubell, dir que mai no enganya quan escup hands o shit cat Fica el cap al pilo amb va pipa calenta al costat. Camina sol en cercles dins un camp de blat, enfeta i res de perquè l'abstinència el pilli confessat i no ho pagui amb el que tingui al seu costat. Borra vincles amb el sindicat i busca un advocat. La fia a la cuina i sopa reciclat. Va de merda, mm, no drama, un paper quadriculat, dina 5, wow. Ei, astrofísica paper quadriculat, dina 5, encara l'estic llegint, una sola frase. Els vostres cors no estan a dintre del vostre tors, són aerodinàmics i demanen socors. A mi ja no em diuen la barba pica des que vaig submergir-me al Tanganica i això significa que la gent té una importància relativa. Guitarin, minor rewind, si quan veus la llum et sembla ambigua, és un vehicle, a la motxilla hi ha un piolet vaig al camí seguint el bailet Let me tell you something, kid Persones que han delinquit i que han posat bicis un cotxe de nit Estan estirades en un pis petit com jo La veu de la consciència és aspra i mastega regalèsia Té caspa i s'asseu a la porta de l'església Amb un got de l'Starbucks, una gossa cega, un jersei robat i una bossa seva